Пубертат увидел мир. Припять на переселение на нашу новую хату. Идем. Короче, те, кто хочет с нами в поход сходить, пишите лучше в комментах, Креадим, хочу в Припять. Ну, беру только двух подписчиков сразу. У кого будет креативный коммент, того и возьму. Короче, мы идем на нашу, на нашу хату. Короче, вот сколько это... Микрозиверт утянул вот на этой местности. 170, 160 то сразу. Десь рядом уже буду вообще фонить. Стоп. І сюди. Триста сразу микрозивертов в час пошло. Пипец. Так, короче, мы все уже возле нашей хаты. Сейчас будем взрываться. Ну, вначале нужно замерить фон самой стены. Ебать. Кошмар просто. 430 был. О. Капец. Ладно, придется рисковать. Короче, мы уже на нашей хате. Нужно вначале кирпичные изделия замерить. О, как это печь. 350 максимум. А внутри пиши. Нифига себе фон поднялся. Ладно, идемте дальше забегать. Не, ну фон как бы нормальный. 400... 428 максимум. Тут еще электрощитовая раньше была. Она, походу, будет больше фони, чем обычный бетон. Ничего себе! 435 микрозивертов в час. Ничего себе. Ладно, идем в следующую комнату. Аккуратно, тут может дверь фонить. 350 максимум. Ну и вот, в принципе, наша комната, в которой утилизация будет. Ну, тут нужно немного отремонтировать, но это мы сделаем через несколько минут. Тут пока что будем делать замену. короче, замерили уже все. Ребят, как я вам говорю с самого начала съемки, пишите самый креативный комментарий, переодим хочу в Припять. И я сразу вас возьму с собой на эту хату. Пишите комменты. Ну а с вами был Креатив. Всем пока. Метро свой план, убейся в лап, салам растаманом, пой мусора. Дорогие друзья, Суперсус для вас делает видео поздравления. Поздравлялки с любыми праздниками, торжественными событиями, днем рождениями, свадьбами. Я лично сделаю для вас по красоте любые поздравления, так как я это умею. С позитивом, добром и любовью, друзья. Заходите и заказывайте поздравлялки от Суперсуса. Снимать за вас в заброшенный магазин. Вот, прошу вас. Начинаем за вас. Погнали. Пубертат увидел мир. Все, друзья, мы на точке. И сейчас мы будем осматривать этот объект. Пусть мои подписчики напишут в комментариях, где это мы. Вот, пожалуйста, сами эти... Это котельные. О, кочегарка. Это электрощитовая. Это, блин, мародеры все растащили. Вот, смотрите, эта фигня как раз вот предохранители, которые принадлежат вот этому отсеку. Вот крышка такая же, отсеки а такие. живем очень много лет, даже Так, мы сейчас находимся в главной коридоре этого магазина для коридор для персонала. Тут в отличие, кроме этой двери, эти еще две двери. Эти двери сам прилавок магазина, а это кабинеты начальника этого магазина. Буклеты такого здоровья. А с этой стороны нужно. Опа, план эвакуации. Самый хороший план. Это часть склада этого магазина. Сейчас мы пойдем в самый страх, страшнейшее место склада. Это вот эта дверь. Вот она. Короче, это вторая часть склада. Ну, заходить что-то не очень хочется, потому что вот лампа и упала сразу это накладка. Что-то Что за хуйня? Перед тем, как я буду уходить, вначале лишь порекомендую мой инстаграм аккаунт Суперсус из Беларуси. Всем советую подписаться. И на моем аккаунте будет происходить розыгрыш красной колонки лично от Суперсуса. Ссылочка будет в описании. Здравствуйте сюда. Хочу прикол тебе. Ну что ж, ребят, друзья, надеюсь вам понравилось видео. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал Суперсус. Всем пока. Друзья, мы теперь находимся на точке. Вот, прошу. Вот это вот сама заброшенная школа и его, его, его окрестности. Погнали. Друзья, мы уже находимся на самой точке, и сейчас мы будем осматривать его. Погнали! какие-то, блин, засранные. Так, дальше. Посмотрите на себя. Вот, хороший для кошачьего туалета специальный это половник. <laughs> Ладно, оставим потом. Он разъебенный как все. Что-то типа изменилось. Количество окон. Сам масштаб комнаты. Ну, тут, ну, тут еще такие для, для, для, для, И для, для, для, для, в конце влога мы не только вот эту вот, эту половину для туалета кошачьего, э, вот такую лампу. Это самое популярное место в этом объекте, потому что тут повесился неизвестно кто и какого хуя он тут повесился. Ну, не знаю, ну, тут живет поставить, э, Ладно, пойдемте дальше, следующую комнату. Иногда нека фигня, блин, не знаю чего. Напишите в комментариях, от чего это. А? Тут уже полный. Понятно, что за полдник Не знаю от чего. Такие. Напишите в комментариях, что это реально такое. Я не, я не разбираю, что это такая. Ой, я знаю. Это, ну, мой друг, конечно, он додик, засунул О, портрет Пушкина, зацените. Блин, все позладило. Эта школа была, блин, в 90-х годах там. Вот последняя часть, что остается для нашего влога. Клад само, ну, самой этой школы. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравился этот влог. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите в комменты. С вами был Супер Сус. Всем пока!